Voleve... <laughs> una famosa rivista nipponica ha stilato una classifica degli uomini più sexy per le donne giapponesi e anche quella di quelli che lo sono meno. Oggi un video molto importante perché scopriremo se i gusti delle italiane e i gusti delle giapponesi si assomigliano. Abbiamo la lista con i nomi dei 5 ragazzi con cui le giapponesi vogliono andare più volentieri a letto. Vabbè facciamo arrivare la busta <laughs> con i risultati Da quanto è cringe sta cosa <laughs> Ciotto, eh. Ciotto cringe Giusto un attimo, vabbè Abbiamo qua Eriko, rappresentante della categoria giapponesi Hi. E poi Erika, invece per le italiane vi lascio tutti i loro canali in descrizione lei fa make up e lei vabbè la conoscete fa video sul Giappone al quinto posto abbiamo lui Johnny Depp sì quinta posizione Cosa ne pensi Eriko? Secondo dandy, molto dandy, non so come si dice Dandy? Dandy, dandy. secondo me cioè molto trasgressivo Mi piace ma mi farebbe un po' paura Sai che Eriko ieri notte l'ha proprio sognato, possiamo dirlo? ha sognato praticamente stanotte, stanotte. Cioè, ieri notte ieri no stanotte ancora sai già che sognerai lui stanotte <laughs> cioè proprio un po'. <laughs> ieri notte ieri notte ho sognato che dovevo fare l'operazione perché sì, ero ma eri malata il dottore era lui sì <laughs> quindi ero contenta oh, oh, oh, Qua vi leggo anche un commento di una casalinga ventenne, è troppo attraente, voglio farmelo su una barca. Quinta posizione gliela daresti anche tu? Sì, approvato. Allora. Sì, quinta posizione. <laughs> Allora, sì. Alla quarta posizione abbiamo Kimutak. Oh. Kimura Takuya. È uguale, sempre lui. È sempre lui? Sì. Perché comunque lui è famoso da decenni proprio, è forse uno dei giapponesi più famosi a 46 anni già 46 sì qui era giovane quindi no lì penso che è abbastanza cioè qua è abbastanza come adesso era del gruppo degli SMAP che è questo gruppo famosissimo che c'è dal 1988 e si è sciolto due anni fa no ma siccome tutte le donne dicono che Kim Taku è bellissimo quindi io dico di no io l'ho incontrato eh tra l'altro Kim Taku davvero per Do mio gusto... Non gliela daresti la, la, quarta posizione? Beh, comunque sì, non è brutto secondo me. Sì. Però dipende da, da lui com'è. Enrico dice no, tu dici? Ni. Ni. La terza posizione ha 38 anni il suo nome sembra quello di un half ma è 100% giapponese, ha vissuto in molti paesi al di fuori del Giappone e parla ben 5 lingue. Non sono io, eh, è 100% giapponese. Una casalinga ha detto che penso che mi guiderà con la sua calma e mascolinità. Ecco, questo qui. Via. Oh, no, questo Skides. Fuji, Fuji, Joe, G, Ben, G? G? G Fujioka. G vuol dire emorroide in giapponese. <laughs> Fuji. Fujioka. G. Fujioka. G. Gin. Spritz. è molto famoso in Giappone, <laughs> come potete vedere. Ah, ma matte, matte, matte, Kubozuka è proprio un altro personaggio. Ehm, Come si chiama lui? È Dean, Dean Fujioka. Ah, volevo passare solo solo solo. Dean Fujioka. Ti piace? Sì. Sì. Lui mi piace, questa Poi anche... di Eric però l'ho fatto bene. Sì, ma lui è diventato famoso in Giappone dopo che sono venuta in Italia quindi non lo conosco. Eh, no, neanche non so esattamente cioè, chi è. Non conosco solo il nome eh. perché è diventato famoso dopo che ha fatto carriera all'estero. Ok, ma è Shigoto Nando Attore. fa l'attore, sì. Okay. Che ha fatto anche film tipo Cina, in Cina. Sì, sì, sì. Questo mi piace molto, questa foto qua. Sì? Io no. Sì. Quindi sì. Magari lui è una buona persona, ma non mi piace Vito. <laughs> Quindi non è, non è, sicuro che gli daresti la quarta posizione. <laughs> Ecco, sei una cattiva persona, Erico. Okay. Che dovete sapere che Erico guarda anche molto al carattere per andare a letto con qualcuno. Eh, anch'io però. Eh. eh. Però. Vabbè, il prossimo è molto più giovane, ha solo 24 anni Ah no no Ma come no no? Ma aspetta, eh, che ne sai? Aspetta un attimo Pattinatore giapponese molto ah, famoso è Campione ah. olimpico ah. È considerato uno dei pattinatori più grandi della storia del pattinaggio da alcuni E una casalinga ha detto che vorrebbe vederlo tutto perché è puro e bellissimo Un'altra invece ha detto che vuole vedere <laughs> un culo, puro, puro Più A, più A e un'altra casalinga ha detto che vuole vederlo nudo perché ha dei lineamenti bellissimi. Non eh, hai la foto del... Sì, adesso ne abbiamo, eh. Sì. Non hai la foto del <laughs> Via. Ok. Ok. Eh, no. Uh, no, sembra un po' cioè, femmineo. Cioè, lui secondo me è uno che proprio si impegna e non, non si impegna <laughs> con... <laughs> sì, sì, da apprezzarlo. <laughs> Allenamento. Vince sempre con il bravissimo. Sì, sì. Forte, ma... Sì, sì, sì. Troppo un po'... Questo no. Beh, io penso che potrei romperlo. Pensi che potresti romperlo? Sì, vorrei un po' più mascolino. Un po' più mascolino? Maschiotto. Sì. sì. <laughs> Eh, vabbè. Seconda posizione, eh, comunque. Poi è più kawaii che kakui. Quello è il secondo, eh. Prima di svelare la prima posizione di questa classifica super eh, abbozzata, no, super fatta bene, adesso <laughs> andiamo a scoprire anche i tre che le giapponesi non vorrebbero mai andare a dormire. Al terzo posto troviamo Marco Togni, eh, no, scusate. <laughs> Oddio. No. Egashira Niji eh, Goju. È un comico che compare in certi sketch abbastanza piccoli eh. per scioccare la gente. Mm, segni particolari è stato arrestato in Turchia perché ha fatto questa performance e nel mezzo si è spogliato nudo. Questa è la sua immagine, abbiamo scelto. <laughs> Beh, si capisce molto della faccia. Che però, che, che, Enrico, te che le volevi più attiva, hai detto più di... Ah, questo meglio, sembra più energetico. Yeah, cioè, più simpatico, ma... No. Amico va bene. Amico va bene? Io neanche amico. <laughs> neanche amico, vabbè. Allora, sempre nella classifica dei un po' più, no, non più cessi, perché magari sono belli, però non necessariamente la gente vuole andarci a dormire insieme. Okay. E lui aveva iniziato come attore, in passato è stato uno degli uomini più viati della tv giapponese, adesso è un pochino più apprezzato, però diciamo che ciò non ha aiutato molto il suo sex appeal. Questo. Degava forse sì? Oh, amico va bene. Ma come mai era così odiato in Giappone? Perché sempre fa le cose un po' volgari. Ah, e in Giappone se sei volgare non sei apprezzato, no? Ho capito, no, okay. io lo boccio. No, bocci? Totale. No. Vabbè, eh, svegliamo la prima posizione dei cessi sempre. Allora, vi leggo i commenti. Eh, sì, questo è proprio il più cesso dei cessi. Il giapponese con cui le giapponese vorrebbero darla meno di tutti. È semplicemente ripugnante, ha detto una casalinga trentenne. Un'impiegata quarantenne invece ha detto biologicamente non posso. Fa parte di un duo comico. È in cima alla classifica, però è anche molto apprezzato. No, sembra un mio ex, ragazzi. <laughs> Non è che è lui? No. <laughs> che cosa era Takushi Tanaka? No, troppo magro. Troppo magro. Eh sì, proprio quello è il problema. No, in Italia se vieni con questo taglio di capelli sembra che hai problemi, eh. Solo. Perché? Sì, no, no. Brutto, brutto. brutto. Proprio il problema è il taglio dei capelli. Eh, non solo. Ma lui è sposato? Eh non lo so, non lo so, però se vuoi mi informo. Scrivigli su Instagram magari. <laughs> però questo allora è un sì? No, no, no, tutti e tre no. Ah. No, no, zero. Zero, questo è il peggio del peggio Vabbè, finiamo la classifica adesso col più gnocco dei gnocchi di bambù Ma in teoria sì, dai Una studentessa ventenne ha detto che è così attraente che il suo sex appeal è incredibile È un attore, 37 anni Un'altra cinquantenne impiegata ha detto con quella voce, con quella faccia e con quel corpo non mi dispiacerebbe in nessuna occasione. Allora vediamolo. Vediamolo. Uh, questo è bello. Questo ti piace? Sì. Approvato? Sì. Non l'avrei messo io nella prima posizione, a dirti la verità. Questo? Kira è solo italiano. Il Carattere non lo so, però l'aspetto è così non mi piace. Non lo conosci? Lo sai chi è? Takumi Saito. Come sei diventato famoso ultimamente. Mm. Six years ago? Beh, io non lo conosco. Non lo so. Eh, non lo so. E non senti? Quanti centimetri? 184. Eh, da qua! Allora sì, io lo conosco. Sì? Sì, per me devono essere alti. Qual era il tuo preferito tra tutti in questa classifica? Questo. Eriko? Johnny Depp. Johnny Depp? Mm. <laughs> Mio dottore. <laughs> Molto lì, lui doveva operarmi. Vabbè ragazzi, quindi il preferito di Erika è Johnny Depp, mentre per la nostra Erika è Takumi Saito Takumi Saito, adesso lo seguo su Instagram. Penso che non c'è Instagram, no, sai? ecco, beh, Vabbè, se mai una gioia. Questo è il mio rossetto, io faccio make up, se volete venire a salutarmi sul mio canale molto volentieri. Ho messo anch'io il suo rossetto. Ok, questo non è un video sponsorizzato, vabbè, ma veniamo un po' a caso, dai. È la regia che cerca i dati sicuri. Noi andiamo avanti a parlare. Questo è... il Però non, non è niente. E non rimetterei. Eh ma se lo dici poi se ne accorgi.